um vídeo sem frescura, um vídeo em um minuto sobre psicologia, enfim, desenvolvimento humano, para que você economize seu tempo e o meu também. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre falar sobre coisas importantes para as pessoas amadas, para as pessoas próximas. É, muitas das vezes nós acabamos perdendo tempo com brigas, com discussões, com desentendimentos, e a gente imagina que a gente tem todo o tempo do mundo, todo o tempo disponível para, enfim, nos relacionarmos. E quando a gente percebe que é, aquilo que na vida a gente sempre evita, que é a morte, acontece, a gente percebe que a gente desperdiçou muito tempo e, enfim, muitos arrependimentos acabam acontecendo. Então, é, não, não deixe para depois é, para se declarar para algum familiar, para alguém que você goste, para falar eu te amo, para falar palavras carinhosas, porque o tempo realmente é muito curto Assim, você não precisa perder tempo discutindo, brigando ou se desentendendo. Você precisa apenas demonstrar o seu verdadeiro afeto. E falando em tempo, já deu um minuto já, o nosso vídeo já acabou. Esse um minuto que de conselho, enfim, de, de, de palavras, psicologia, enfim. E se inscreve aqui no canal. Eu espero que você esteja gostando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!